Gaindegiaren datuen arabera, 2008an Euskal Herrian iruron eta berrogin mila erritar zeuden pobrezian erortzeko arriskoan, eta horietatik, nunda hori milak gabezi material handiak zituzten. Eskualde asko gogorraztin du ditu langabeziak, eta esaten denez, lan duina da pobreziatik irteteko bidea. Hala ere, lana soldata bat baino gehiago da. Lana ez da landuinaren sinonimoa. Iker López Tolosarrak informatika ikasi zuen, eta zortekoa bera lana lortu zuen donostiako enpresa batean. Inguruko guztien hitzetan landuina du, balintzanetakoa, eta zindu duk esatu. Zazpitan jaikitzen da, komunetik pasa, gozaldu, jantzi eta sortziak laurden gutxitan etxetik ateratzen da, sortzitan autobusa hartzeko. Bederatziak laurden gutxitan lantokira iristen da, Baskaria oskaion utzi, lanpostura joan, eta bederatzietan lantxanda azten du ordu batetan atera eta bazkaltzeko ordu edukitzen du. Arratxaldean, beste lau ordu lanean. Lanak bukatuta, berriz ere autobusa hartu behar du. Etxerat horretik, auzoko dendan eguneko erosketak egin berdi. Zortzitan, etxera iritsi eta faria prestatzeko, ordu eta erdi inguru libre edukitzen ditu, afaltzeko eta bitartean telebista ikusten. Afaldu ondoren, harriko egin eta sokaldea txokondu behar du, lanak ez pilatzeko. Oera joan eta irakurtzeko itura du. Alere, badaki lo egin behar duela urrendu egunean lanean negatuta ez sentitzeko. Beraz, ia itzali behar izaten du. Hau da ikerri egunerokoan beretzat gelditza zaiona. Zortzi ordulotarako, lotarako, zortzi lanenako eta zortzi aixaldirako leloa gizur bat baino ez dela garbi ikusten da. Hala ere, inarezko beharrak azeta ditu ikerrek. Ez duk esatzerik, ingurukoen hitzetan lana landuina duelako. Baina, zer da landuina?